vigésimo capítulo provincial de México Occidental, Generando Vida. ¿Y tú quieres participar en el capítulo provincial? Puedes participar sin problema. Al escuchar este video y los anteriores ya lo has estado haciendo. Recuerda que el capítulo se llevará a cabo del 18 al 20 de julio. Los hermanos podrán participar como observadores, pero han de inscribirse previamente, no lo olviden. A partir del día 17 estaremos compartiendo contigo información muy importante de todas las actividades que estarán realizando los capitulares. Durante el evento estaremos transmitiendo a través de las principales redes sociales, con entrevistas en vivo a través de Facebook y otros medios, donde conocerás de viva voz la experiencia de los capitulares. Te invitamos también a que nos acompañes con tu oración por quienes participan en este capítulo y han de tomar decisiones importantes para nuestra provincia. Recuerda que la apertura oficial del capítulo es el domingo 18 a las 9 de la mañana desde la ciudad de Guadalajara. Gracias por tu interés y por formar parte de esta gran familia marista de México Occidental.